大家好，我是神经内科的秦医生。我的朋友思思需要长时间的伏案工作，结果脖子疼、腰疼，两条腿都肿了。那么久坐到底有什么危害呢？首先，长期伏案工作容易长时间的低头，这样颈椎的曲度容易导致颈椎病的发生。其次， 的时候，上半身的承重都在腰部，腰部的压力最大，容易加重腰肌劳损、腰椎间盘突出的发生。同时，久坐还会加重痔疮、肛瘘等肠道疾病。同时，因为下肢活动减少，下肢静脉血栓形成的风险也会增加。所以，如果需要长时间坐着工作，记得每一个小时都要起来活动五分钟。哦。 一个朋友思思最近因为腰腿痛去看病，医生说他是坐太久引起的腰痛。那么，为什么坐久了会引起腰疼呢？因为在人的所有姿势当中，坐着对于我们腰部的压力是最大的，整个上半身的承重都在腰部。我们站立的时候，腿部的肌肉可以帮助我们腰部承起上半身的压力，而躺着或者趴着的时候，对于腰部压力是最小的。 所以，对于思思这样有腰椎病的患者来说，一定要减少坐的时间哦。我的朋友思思最近经常腰痛，还自己贴个膏药就觉得可以缓解。他认为腰痛就是腰部的肌肉疼痛，那么是不是这样呢？ 那么引起腰痛的原因其实有很多，有可能是肌肉劳损引起的腰痛，也有可能是骨头或者关节的原因引起的，譬如说强直性脊柱炎、骨关节炎等等，也有可能是腰椎间盘突出压迫了神经导致的腰痛，还有一些可能是腹腔脏器或者组织的病变，譬如说主动脉夹层。 肾结石等等疾病也可以引起腰痛，所以像思思这样出现持续腰痛的时候，最好能够及时就医，找到腰痛的原因，才好对症下药。思思的奶奶最近走路的时候，经常左腿特别的疼，没有办法走很久的路。 医生说这是坐骨神经痛，那么为什么会产生坐骨神经痛呢？如果出现了坐骨神经痛，应该做哪些检查呢？坐骨神经是我们腰部脊髓发出来的一条非常重要的神经，它经过我们一侧的臀部、大腿的后侧、小腿的后外侧，一直发散到一侧的脚部，主管单侧下肢的部分运动和感觉的功能。 如果出现了坐骨神经痛，我们一定要专科就诊。医生呢会详细的询问病史，然后做专业的体格检查，看看有没有坐骨神经的损伤。如果有这样的临床表现，一般呢还会安排腰部的，特别是腰段脊髓的核磁共振等影像学检查，看看有没有坐骨神经的神经根或神经干的压迫或者损伤。 如果条件允许的话，还会安排肌电图的检查，检查我们单侧下肢运动和感觉神经传导有没有受到损伤。综合这些临床表现以及我们检查的结果，才能更好的判断我们的坐骨神经有没有受伤，受伤的程度有多严重，方便做出更专业的诊断和治疗的方案哦。了解更多医学科普知识，请大家关注我。